Cara nak buat post engagement menggunakan Facebook Ad UI baru Assalamualaikum Apa khabar semua? Saya harap semua sihat Okay So hari ni Yasin nak share macam itu saya post Facebook Ads ada buat benda baru Dia tukar interface baru So tapi interface tu dia setakat sekat yang Yasin Sefahaman Yasin saya tengok Dia setakat tukar interface dan dia combine dan dia robot macam tu je Yang link yang dalam-dalam dia Tak ada masalah campaign masih uh, eh, campaign yang tukar Ad set dengan ads masih sama yang ditukar campaign saja so jom kita masuk so kalau kau tengok kat screen siapa belum subscribe lagi Asian Brown boleh subscribe dulu Asian Brown kat YouTube dan boleh like kat Facebook dan juga TikTok Asian dan sebagainya lah okey so jom kita tengok kalau yang lama punya uh, ni yang buka business ah yang punya business okey tu nampak ni yang lama punya dia ada tiga tiga tiga campaign tapi berbeza kategori. Ha, tiga kempen yang berbeza kategori. So, yang baru punya, ni punya personal. Ada enam kempen jadinya. <laughs> so, apa bezanya? Dia sama je tak ada beza apa. Benda yang sama, just tukar UI saja. Okay, so kalau tengok yang lama, awareness, consideration dengan conversion. Dia, dia cuba nak bagi tahu Ah, kalau hangpa nak buat awareness pakai uh, kategori ni kalau hangpa nak pakai consideration hangpa pakai benda ni dan hangpa nak buat conversion pakai benda ni lah so basically conversion ni kalau ada website memang boleh sangat guna kalau tak ada website susah sikit kalau ada on pun boleh guna tapi kena pakai pixel something like that lah so consideration ni antara yang Yasin selalu share so hangpa boleh guna ini dan awareness Yasin jangan share sebab Yasin jangan guna so So kita tengok sebab apa Facebook gabung Dan Yasin merasa Yasin pernah cerita kot video Yasin dulu Saya kata pasal apa lah Facebook buat, buat banyak-banyak kempen ni Supaya pasal apa lah Facebook buat banyak kategori sebelah ke basically ada sebelah kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada sebelah kategori pasal apa Facebook buat buat ini buat banyak ni so pening dengan lah orang nak buat kan so mungkin Facebook dengar aku lah video sini <laughs> so depa kategori depa sikit kan jadi ada 6 kategori saja so dia tak jadi kategori dah 6 kategori tu dia naik dia jadi 6 campaign saja. So ada awareness, ada traffic, ada engagement, ada leads, ada apps promotion dan ada sales. So apa benda ni? Benda yang sama juga dan kat sini pun dia dah bagi tahu bila pilih awareness kat belah kiri ni dia ada tulis awareness susah untuk reach. Okay, reach kat mana? Reach kat sini. Lagi satu brand awareness. Brand awareness kat mana? Kat sini. Lagi satu video view. Video view kat mana? Dekat engagement eh sorry dekat consideration ni video view so benda yang sama lagi okey tak ada tak ada tambah uh, buat masa ni tak ada benda baru okay, untuk traffic pula so kita tengok traffic untuk link click dengan page apa landing page view okey yang ni dia beza sikit bila kita tekan traffic kat sini dia ada ya si puasan lah kita tekan continue yang lama punya kita buka yang lama dia macam pecahkan dia nak fokus on sorry sorry sorry yang ni part ni Huh. <laughs> Okey kat sini. Dua benda ni. Link click dengan ni. Ni yang kalau yang lama, kalau yang baru kita try tekan kalau continue traffic jadi macam mana? Ah. Masih sama lagi. So saya tak faham siapa dia buat guna ni. Saya tak faham kita kita just uh, buat masa ni kita just go through dulu apa benda yang depa buat. Okay, traffic. So dia macam lebih kepada nak fokus on sama dengan trafik kat sini lagi masih sama lagi kat trafik kat sini iaitu untuk hantar orang pi ke WhatsApp, apps, Facebook event dan call. Tak apa, kita kita okay, oh, tapi dulu okay engagement macam biasa lagi dia masih ada banyak ada message, video view dengan post engagement. Engagement uh, message dengan video. Video view video view okey ada dua awareness awareness ada video view engagement pun ada video view okey tak apa leads um, ini bagus lah bila leads ada ah, uh, terus kecilkan instant message call sign up so uh, message ni dia ada dalam uh, mana okey okey message ni dia dah collect pasal ni dari mana satu dia ambil mana satu dia tadi Okay, message leads ha, dia dah kan. Message leads apa semua ni Dia dah bubuh dalam dalam dalam leads ni And then apps promotion ni ha, ah, Biasalah kalau siapa ada apps eh. Contohnya kalau Yasin buat apps Yasin Brown, Siapa-siapa install apps tu Kita senanglah target pada orang yang install apps kita tu kan okay. Dan ini traffic ha, ah, Ni sales ni basically dia consideration punya gang lah Dia ada conversion, catalog dengan message Oh message pun dah masuk Dalam traffic So sebelum ni message duduk dekat consideration so dia dah masuk dalam conversion. So hangpa kena dah take notes kot daripada 3 dia jadi uh, 3 3 campaign ada sebelah kategori. So sekarang dia jadi a uh, 6 campaign tapi dah tak ada kategori. So dia dah dia dah bagi tahu awareness bagus untuk apa? Traffic bagus untuk apa? Engagement bagus untuk apa? Leads bagus untuk apa? Ad promotion bagus untuk apa Dengan sales bagus untuk apa So benda yang sama lagi So tak usah risau Cuma Yasin perasan kat dalam tu okay, eh? Sebab Yasin uh, Yasin ambil satu saja Yasin tak mau share semua lagi Nanti kita akan buat step by step dah Kita ambil engagement Sebab Yasin selalu sangat share engagement Sebab Mostly video tutorial Yasin Yasin akan fokus Suruh buat engagement Sebab apa Engagement ni paling senang Dan dia bermain dalam Facebook punya ekosistem Dan ia mem- dan buat buat Facebook rasa seronok lah <laughs> Steam, Facebook Steam Okay, so Time engagement Macam biasa dia akan bagi tahu Good for message, video view dan post engagement Tekan continue Okay, so ni tak ada apa Masih sama lagi Masih sama Ambil add set Kat sini dia ada berubah sikit conversion dia Okay, sebagai contoh kita kita nak compare dengan Facebook yang yang lama kita ambil engagement kita tekan continue ambil post engagement lah, continue kita masuk accept Ok So untuk starting Sekarang dia ada conversion kat atas First uh, Yang baru ada conversion Yang lama ada optimization kat atas sekali Ok So kat sini ha Ya sebab dia ada 5 dua, tiga, empat, lima. So dekat sini dia dah beritahu dah Apa kena tengok Dia akan buat interact Kepada ads kita sendiri Kalau kita pilih ni kalau kita message Dia akan fokus Lebih pada untuk Message whatsapp apa semua tu uh, Ni website Kalau kita ada website kita Tapi ni kena create uh, Pixel lah Sebab Yasin Yasin punya personal Account Muhammad Fitri ni Tak ada pixel Yang ada dekat Yasin Amro tu So Yasin tak nak tunjuk lah And then apps Kalau ada apps Biasa kita pilih apps kita Yasin dulu ada apps Basketball Rush Dan ni page Kita pilih Kita page mana yang kita handle lah Contohnya Yasin Amro So apa-apa pun ads ni akan dia jadi page like Ah, So faham tak? Sebelum ni engagement Bila kita pilih page dia akan jadi page like Kalau kita pilih on on on your ads dia akan jadi ads kita lah ah, Kita punya skipping tu Dia dah beza dulu Pilih tu dia akan Macam mana kalau dulu nak buat page like kita kena pilih siap-siap kat sini Sini kena ambil page like Page like Baru, baru jadi page like Baru boleh buat iklan page like ha, ah, Tapi sekarang dalam accept baru boleh ubah Pun boleh ubah ha, Macam tu Dia masih Dia just ubah location-location ni saja Yang link masih sama lagi Okay tak apa kita scroll bawah dulu Kita tengok Okay Ah ha, ni Jenis ni pula <laughs> ha, ha, ha, Kat sini engagement type Dulu rasanya dulu tak ada engagement type Dulu kalau post gamer Post gamer lah Engagement type tu kita setting Bukan engagement type kita Dia macam Dia engagement type ni tak ada pun dulu sekarang ni ada sebab dia just nak dia nak clear siap-siap macam mana engage kita nak engage macam mana guna video ke guna post ke guna event respond benda tu so saya tak faham sebab apa dia letak kat sini mungkin dia nak senangkan uh, Facebook punya robot ke apa saya tak tahu so kita boleh pilih lah kalau Yasin kan Yasin suka ingat buat post engagement so pilih post engagement kita nak ni macam ads kita selalu buat ni ads on on your ads lepas tu post engagement tu scroll ke bawah ni Ni masih sama Optimize yang tadi ha, Duduk kat sini So basically dia tambah benda baru lah Conversion duduk kat atas Dulu tak ada Dulu tak ada langsung conversion So scroll bawah Budget macam biasa kita set up budget Masih sama lagi budget Schedule audience pun masih sama lagi Masih sama tak ada ubah apa Masih sama lagi Okay scroll bawah kita tengok dia punya kalau kita ambil manual kita ambil device pun masih sama lagi tak ada masalah lagi ada tambahan lah ok ada reels overlay ha, ni baru ni reels overlay ni reels, betul reels overlay ni baru kita tengok tak pasal pula ke dah ada dah oh ada dah dah dah dah sorry sorry dah ada dah <laughs> ok masih sama lagi tak ada apa lagi yang membezakan apa masih sama cuma dia ada penambahan conversion location dia so mungkin saya akan buat lagi lebih detail pasal ni so for now macam mana cara nak buat post engagement untuk Facebook Ads yang interface baru yang macam ni yang macam ni adalah <laughs> macam ni dia tadi so ini adalah cara nak buat Facebook Ads menggunakan post engagement eh cara nak buat post engagement menggunakan Facebook Ad UI baru. Itu saja. So hopefully video ini bermanfaat dan uh, kalau uh, hampa kalau ada apa-apa nak komen, hampa boleh komen bawah dan nak tanya apa tanyalah ke bawah ni. InsyaAllah uh, akan banyak lagi video-video menarik yang berkenaan dengan komen hampa kat bawah ni. Okay, itu saja dari Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.